Wait, the the Aldona. Sir you are a singer We are so uh, तुमचे पार्ट फकत कांतारान कांताराम कांताराम म्हणतात कितले आयज कितले आयज या तेतरान हांव एक सोलो आनी एक त्रियो हा आमचो ओके पॉलिटिकल त्रियो आनी एक डिसंट सोलो म्हजो होय होय होय तर हांव कितें म्हणूंक सोदतां what you have been singing for how many years आतां जालें सिन्स आय एट माय भुरगेपण आसा होय. इकरा इकरा वर्सांचे आसतना खंयच्या वर्सान ते इकरा वर्सां इकरा वर्सांचो हांव आसा होय होय होय होय आनी एटी थ्री हांव स्टार्ट केलो म्हणजे तियात्र पयलो बरयलो हांवें तियात्र बरयलो तुवें बरयला गिरगिरी म्हणून हय खंयसर स्टेज केल्या आनी ते गोंयांत गोंयांत ट्वेंटी नायन स्टेज केल्यो आनी उपरांत म्हाका विजा येयली म्हणून आमी भायर पावले खंयसर घालून बारे सो बारीन you all kept tiatr culture life हय होय. कोताल एवरी इयर आय सी बाप पिटर हांव माय ब्रदर विथ ऑल बारीन ट्रूप आय सी कोताल तिंगा सो सो बारेंतान खूब ऑडियन्स बी खूब आसले नाही होय होय होय बारेंतान दुसरे कडेन दुबय आनी आनी गेल्या पी म्हणजे that the tiatr was itself born in Bombay it is the diaspora the outside Goans who have kept it very much alive न्ही tiatr was born in Bombay आनी आतां पासून लंड गाल्फाक वयता लंडनाक वयता सगळे what is the biggest challenge to be a singer on the tiatr stage challenge म्हणल्यार तुका पयले सुवाते fear should be not be there he should be a daring singer you have to face the public and that's that's it हें सो तुज्या भितर रक्तान हारल्यार तुज्यान कांय न्हू पालकार उबो रावपा जाता कितले कितले कांतरां म्हटल्यार तुवें म्हजे माझी ना जायती म्हणल्या कांतरां more than more than say five hundred more than five hundred या तुझेच काय दुसऱ्याचे मोजी मोजी मोहन कंपोजिंग सगळी मोजी आणि दुसऱ्यांचे म्हणटा केन्नाय म्हणटा आतां- वयता कार्यक्षण करू करपा जाय कितें ही एक प्रॉब्लेम आसा the songs are not being documented हं. बाबांनी बुक काडला रिसंटली पण पूण ताचे भायर चडशे डॉक्युमेंट जायना रेकॉर्डिंग जायना how will you record this for the future of course I know सद्या सध्या जे कांतारान हा that you don't want to go out because it will cut into the market पण ते cover झाल्या पळय ते which are not being shown any more you do you record do you do you document आता उपाय आणि किती कितें रेकॉर्डिंग आतां उपाय खूब आसा रेकॉर्डिंग रेकॉर्डिंग खूब इजी जाता न्ही मोबायल फोनाचेर घरान सुद्दां so that is a very precious thing even the words the word the music न्हय म्हज्या हिसपान तरी सेव करून दवरूंक जाय हय सेफ करून दवरूंक जाय पूण आतां चड डुप्लिकेशन चड जालां ना ते कोण न्ही ते गेल्या गेल्या पळय ते म्हणटा डुप्लिकेशन आता आतापासून पासून आता पासून करेक्ट आतां युट्यूब शेज कोरोना स्टार्ट का आता आम्ही सगळे कांतोरी जायते कलाकार आमचे युट्यूबार येयल्यात पूण तरी पूण तेजेर डुप्लिकेशन रोखडें करतात that's challenge that's big challenge because it cuts into your market no doubt but my point is that those which are no longer your old songs which will die and get forgotten how do you preserve those we have to record and keep it no record and keep it Maybe you That's yourself put solution. it on YouTube. Maybe you yourself put it on YouTube. Yeah, yeah, I am putting on my YouTube. Mashe piracy, piracy zata thi, so oh, oh, oh, that is a problem. That is that is. And people when they forward also the YouTube link that is na they biste download karun data. That is wrong, no? If it is your music, they should not download and share that. That's a very big mistake. That is. So what's your field, Peter, in by Benny. profession? Benny, Benny. Ah, Oni. By profession. Professor म्हणा हा न्यू रिक्वेस्ट करता दे शूड कम विथ या talent on the stage Konkani आमची जिवी उरू thank you thank you so much you